大家好，欢迎大家来到科技改变生活频道，观看我的节目。这个节目主要介绍新出现的科技产品，包括这些产品的功能作用、购买者对这些产品的评测以及购买价格等信息。今天我们来聊一聊无人机。以前提到无人机，我们的印象就是高大上，需要购买昂贵的设备、专业的器材，才能进入这个领域。 要不就是几十美元的作为孩子的玩具，呃，跟玩具汽车差不多，没有什么实用性。现在呢，随着科学技术的发展，无人机的技术也日益成熟，价格在不断下降，已经开始对我们的生活发挥着越来越重要的作用。比如这款无人机，大疆的 Mavic Mini，这是一款目前市场上最流行的入门级的无人机。 这款无人机于2019年11月发布，在其官网上售价为349美元，而包括三个电池、一个存储卡的套件，售价为449美元。我们来看看这个产品，它的质量很轻，只有250克，体积小巧，可以折叠，便于携带。这个产品主要用来拍摄视频。 我们不必关心它的一大堆参数，就只看看它的拍摄质量。这些是购买者拍摄的画面，这些普通用户拍摄的画面质量已经足够精美。如果是资深玩家，或者是专业人员，那拍摄出来的东西就足以媲美好莱坞大片了。我们来看看购买者都拍的什么：森林、河流、海洋，俯仰之间，画面流畅，悬停稳定。 视频的质量超棒。我们再来看看这个产品在亚马逊上的评价，给出五星四星的客户达到了百分之九十，给出一星二星差评的客户大约是百分之八。从这些评价中，提到最多的当然是它的小巧灵便以及一流的拍摄质量。我们现在看到的都是这款无人机拍摄的画面。 在保证一定拍摄质量的前提下，小巧灵便显得尤其重要。只有这样，无人机才能真正走入我们的日常生活，让我们能够走到哪儿拍到哪儿，想什么时候拍就什么时候拍，犹如给自己的生活增添了一双飞翔在天空中的眼睛。还有什么比这更激动人心的呢？除了它的小巧灵便和拍摄质量以外，购买者还喜欢以下这些功能。 一是这款无人机提供自动返航功能，电量不足、失去联系或发出返回指令后，这款无人机可以自动飞回设定的起飞点。这个起飞点在设置时要多停留一会儿，以便无人机能够准确标记起飞位置。同时，要将起飞高度设置得高一些，以免无人机自动飞回时碰到旁边的高大树木或者建筑物。 这款无人机的电池续航能力强大，一个充满电的电池可以飞行二十多分钟，以航速每小时十四公里计算，飞行的涵盖距离可以达到二点五公里。三个电池就能够让空中航拍爱好者过足瘾，而且电池的充电时间短，两个小时就能充满，完全没有漫长心焦等待的过程。在套件中还包括一个螺旋桨保护罩。 可以在飞行时保护螺旋桨以及周围的人和物。视频中显示的就是带保护罩飞行的情况。这款产品内置的有几种拍摄模式及模板，设置好后能够帮助初级用户拍出具有专业水准的视频。给出差评的用户提出的问题主要集中在以下几个方面：呃，有些手机不支持大疆 Mavic Mini 的。 app 程序，所以购买时一定要仔细看清楚，看自己的手机是否支持这个 app 程序。有个用户反映，别人送给他这个无人机后，他非常高兴，但是呢，发现自己的手机不够支持，无奈之下只好再去买新的手机。他不知道是该高兴，还是该心疼买手机的钱。有的用户提到这款产品与手机的连接的可靠性需要提高。 这个特征很重要，连接不可靠的话，就不能稳定的控制无人机，能遥控的控制范围就会受到限制。这款无人机大约能够在三公里范围内进行遥控，这个距离以周围 WiFi 信号的强弱有关，市区内信号干扰多，控制距离就短；到了旷野之中，控制距离就远了。有些用户反映手机软件有 bug，使用起来不流畅。 而且用手机控制无人机时，手机的耗电量很大。有的客户抱怨这个产品没有自动躲避障碍物的功能，不能够自动躲避障碍，增加了撞毁的几率。不过，一般要高档无人机才配置这个功能，现在的价格也只能是说物有所值了。呃，更有的用户呢还喜欢这个设置，因为没有避障功能。 所以就可以靠近障碍物，实现特殊角度的拍摄，就像这样。这款产品在悬停时，通过地面的慢反射来实现。所以在水面上飞行时，如果要悬停，就会有问题。一个用户试图在水面上悬停时，无人机落入到水中，再也找不回来了。还有的用户谈到说，有些地方禁飞，影响了这款产品的使用。 这可能是由于有的地方航空管制，有的地方是军事禁区，恐怕不是一个商家可以解决的问题了。那么在哪里购买这款无人机呢？首选的购物平台当然是亚马逊，它提供了良好的用户体验和极为方便的退货服务，可以让我们放心的购买。不过在大疆官网上购买更为划算，在大疆官网购买。 还可以在三百四十九美元的基础上再便宜百分之五，只要注册成为它的用户就可以了，是不是很划算？我把这两个购买链接都放在了下面的说明里，有需要的朋友请在下面的说明里点击购买。下面，我们再来看看大疆 Mavic Mini 的竞争产品 ——HollyStone HS 七二零。这款产品在亚马逊上的价格是二百七十五点九九美元。 与 Magic Mini 相差一百美元左右。这是 HS720 产品的外观，同样小巧，可以折叠，而且这款产品在功能上还增加了跟随拍摄功能、规划路线功能等。这些功能真是很吸引人。你想想，让这个无人机随时跟着自己，自己面对镜头手舞足蹈或唱或跳，这可比手机自拍要高级多了。 既然这款 HS720 价格又便宜，功能又强大，那 Mavic Mini 还有什么优势呢？下面我们来看看 HS720 拍摄出来的影片，同样都是业余选手拍摄的，用不同的无人机对比用 Mavic Mini 拍出来的影片，可以看出质量上的差评，这就是一分钱一分货吧。HS720。 在亚马逊上的卖家，我也列在了说明里，有需要的朋友可以点击购买。好了，让我们再来欣赏一下无人机拍摄出来的视频。不得不说，无人机为我们打开了生活的另一扇大门，实现了我们飞翔的梦想，让我们的生活更精彩。利用无人机，我们可以拍出绝美的风景，拍摄出精彩的运动，还可以用它来查看屋顶的状况。 查看周围商店是否人多，还可以追踪孩子是否在操场玩耍，利用它找物寻人等等。看，在这个视频中，一个用户利用 Mavic Mini 找到了一个鹿角。我相信，无人机在不久的将来一定会走进千家万户，就像智能手机出现前的照相机一样，无人机会成为将来人们。 出门旅游必备的设备，以前的产品价格贵、体积大、不方便携带，所以限制了人们的使用。不过现在，随着 Mavic Mini 的问世，这一款只有几百美元、体积比手机还小、拍摄质量一流的无人机，必定会成为畅销的电子科技产品。好，今天的节目就到这里结束，谢谢观看，也请订阅并点击小铃铛。 我会在以后的节目中，给大家带来更多的科技产品内容。谢谢。